सो हेलो फ्रेंड्स सो आज मैं आपको जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो एक बहुत जो सोचते हैं कि हाँ शेयर मार्केट में हमें नुकसान नहीं उठाना है बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी का मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो शायद ही किसी ने बताई होगी आपको सो so, बिना टाइम वेस्ट के मैं जस्ट आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ कि आपको जनरली करना क्या है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने जो है ये जो मैंने पचास स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है राइट ये पूरे मैंने पचास स्टॉक की लिस्ट लगाई है सो अभी मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं चलता हूँ रिलायंस के ऊपर जो कि अब top most number one share है निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी का राइट सो पहले हम इसके ऊपर जाते हैं ठीक है पहले चलते हैं हम रिलायंस के ऊपर ये मैंने निकाल लिया रिलायंस का चार्ट और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ सो so, आपने कहा इस करना क्या है ये तो मैंने वन डे का लगाया हुआ है जिस इसको फॉरवर्ड ये जो ड्राइंग हुई है इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट सिर्फ वन डेज का आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली वीक करना है ठीक है ये मैंने वीक कर दिया और यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपल सुपर ट्रेंड लगाना है सुपर ट्रेंड राइट ठीक है यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपली सुपर ट्रेंड क्या करना है लगाना है ठीक है <clears throat> अब देखना था यहाँ पे देखना आपको कितना बेनिफिट हुआ कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ चलिए यहाँ से चलते हैं 2016 से चलते हैं मान लीजिए आपने क्या करना है वीकली जो सुपर जो सुपर ट्रेंड लगाना है वो वीकली का लगाना है ठीक है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी एंट्री 500 के लेवल पे लेकिन एग्जिट कब करना है एग्जिट तब करना है जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए मतलब जब आ, जब वेरिश ट्रेंड बन जाए तब आपको एग्जिट करना है simple so first of all हमने यहाँ पे इंटर किया राउंड ऑफ 500 के लेवल पे और हमारा एग्जिट एग्जिट कहाँ हुआ हमारा 1200 के लेवल पे ठीक है तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे आपको जो हो रहा है इसमें इसमें अब अब अगर आप यहाँ पे देखो कहीं पे न्यूज़ आ रही है कहीं पे अच्छी न्यूज़ आ रही है कहीं पे बैड है लेकिन आपको घबराना ही नहीं है क्योंकि आपका सुपर ट्रेंड तो बिरिश हुआ नहीं तो आपको सिंपल कहाँ पे करना है यहाँ पे जब सुपर ट्रेंड बिरिश होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली एग्जिट कर है ठीक है अभी आप यहाँ पे देखोगे अगर आप यहाँ पे देखोगे इतना यहाँ पे आपने 1322 के ऊपर लेकिन एग्जिट कहाँ है आपका 2200 सॉरी 1222 ठीक है सौ रुपये का लॉस हुआ नो इशू जिसके पास थोड़े तीन चार पाँच छः ना तो पाँच सौ छः सौ का लॉस है इट्स ओके लेकिन आपको प्रॉफिट भी तो मिला ना सो यहाँ पे हम फिर एंट्री करेंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे यहाँ पे तेरह सौ चौवन के ऊपर एग्जिट होगा आपका पंद्रह फिर दो सौ पॉइंट मिल गए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ हम एंट्री करते हैं चौदह सौ चौबीस के ऊपर और एग्जिट कहाँ करते हैं हम छः मतलब दो हज़ार पच्चीस छः सौ पॉइंट मतलब ये जो छोटे छोटे लॉस दे रहा हमारो हमारे को लॉस दे रहा है मतलब इसने तो पूरा कब पूरे कवर कर दिया है ना इसने तो पूरे कवर कर दिया अभी हम यहाँ पे फिर घुसेंगे सत्ताईस सौ पचास क्योंकि अभी इसकी रेंज जो है ना अब अगर अभी आप ये भी देख सकते हो ये जो है मतलब 2700 इसका जो रेंज है 2760 मान लीजिए ठीक है इसकी रेंज बढ़ी है तो आपको ज़्यादा शेयर लेने की ज़रूरत नहीं आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली पांच शेयर ले लो और जब ये यहाँ पे इस मतलब नीचे टच करता तो यहाँ पे पांच और ऐड कर दीजिए दस हो गए ये हो गए एवरेज तो यहाँ से नीचे जाता तो सिंपल आप एग्जिट कर दो जनरली क्या होता है यहाँ पर टच करके ऊपर चल जाता है अभी मैं आपको दूसरे पर लेके चलता हूँ एस बी आई एन ठीक है एस बी आई एन आप ये ऐसे सेम करना है अपनी वीक निकालो <laughs> ये देखिए कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है वो किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है 2015 से चलते हैं हम 2015 से 2018 2017 2000 ये रहा 2015 ठीक है जनरली <clears throat> ये रहा चलो कोई बात नहीं हम यहाँ से लेते हैं मान लीजिए हम्म, एक सौ नब्बे पे हमारी एंट्री है एंड एग्जिट कहाँ है हमारा राउंड ऑफ कितना दो सौ अस्सी मतलब नब्बे पॉइंट मिल गए यहाँ हमारी फिर एंट्री होती है 207 पे एग्जिट दो सौ तिहत्तर मतलब लेवल देख लो आप ठीक है यहाँ पे आपकी एंट्री होती है तेरह सौ ग्यारह कोई बात नहीं ले क्या कोई बात नहीं दस शेयर थे कोई बात नहीं यहाँ पे एंट्री होती है आपकी दो सौ अठानवे कोई बात नहीं जाने दो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री होती है हमारी तीन सौ उन्नीस एग्जिट तीन सौ अड़तालीस यहाँ पर देख लीजिए तीन सौ बतालीस एग्जिट तीन सौ अड़तालीस पॉइंट इस शो कोई बात नहीं यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे 200 पे एंट्री एग्जिट एग्जिट 260 तकरीबन 250 मान लीजिए 260 सौ पॉइंट यहाँ पे हमारी फिर एंट्री होती है 517 के लेवल के ऊपर ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे पूरे शेयर लेने की जरूरत नहीं है मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरे शेयर लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप सिंपली पांच शेयर ऐड कर दो जब इस लेवल पे आता है यहाँ पे पांच और ऐड कर दो दस हो गए ठीक है और अगर आपको एग्जिट ही कर मतलब अगर मतलब वीरिश ट्रेंड मतलब ये वीरिश हो जाता है तो आप एग्जिट कर दो लेकिन एस बी आई एन है मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है गवर्नमेंट के शेयर्स हैं तो जनरली ये क्या होगा यहाँ से नीचे गिरेगा नहीं इतना ज़्यादा ठीक है अगर गिरेगा तब भी बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा दो में देख लिया आपने प्रॉफिट एंड इन्फोसिस में चलते हैं इन्फोसिस में क्या है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ठीक है ये देखिए भाई अभी मतलब कुछ यहाँ पे देखो मतलब सात सौ अस्सी सात सौ नब्बे सात सौ नब्बे पे हमारी एंट्री थी मान लीजिए आपके पास दस शेयर थे ठीक है सात हज़ार लगाया आपने सात सौ अस्सी के लेवल पे दस शेयर थे ठीक है और एग्जिट कहाँ होता है सर हमारा एग्जिट होता है हमारा सोलह सौ पचास सोलह सौ पचास तो कितने पॉइंट मिले सर नौ सौ पॉइंट मिले ठीक है नौ सौ तो आपके पास अगर दस शेयर में तब भी भाई नौ हज़ार बनता है तब भी नौ हज़ार बनता है ठीक है यहाँ बताता हूँ देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो पाँच सौ सात एंट्री कहाँ पे एग्जिट है पाँच सौ सात छः सौ नब्बे कितने पॉइंट हो गए काउंट करते चलो सर यहाँ पे देखिए सात सौ पचानवे और एग्जिट यहाँ पे कोई बात नहीं सौ लेके कोई बात नहीं सात सौ पैंसठ सात सौ पैंसठ छः सौ मतलब कोई बात नहीं सत्तर अस्सी लेके पॉइंट कोई बात नहीं कोई इशू नहीं अब सेकंड थर्ड देखिए देखिए कितनी बड़ी रैली अभी ये यहाँ पे फिर भी ट्रेंड होने के मूड में इन्फोसिस कंपनी आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है तो आप इसको रडार में रख सकते हो अभी मैं आपको एक अच्छा सा आ, मैं आपको आ, एक दिखाता हूँ ये बजाज फाइनेंस ये जी जी बजाज बज फाइनेंस ओके बज फाइनेंस हाँ चलो बजाज फाइनेंस ये इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल देख लेना आपने ये देखिए यहाँ पे देखिए 2015 पे चलते हैं 2015 15 15 15 यहाँ अरे यार वाह मतलब तो जिसने 14 से पकड़ा हुआ है देखो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 70 के लेवल पे और हमारा एग्जिट होता है सर 170 मतलब यहाँ पे एग्जिट होते हैं मतलब 70 से 170 क्या यार यहाँ पे हम फिर इंटर हैं 194 पे यहाँ पे हम जुड़ते हैं मतलब 500 पॉइंट यहाँ पे फिर एक इंट्री होती है 703 790 पे आउट यहाँ पे हमारी इंट्री होती है आठ सौ अड़तालीस आठ सौ मतलब कोई बात नहीं थोड़े पॉइंट लेकर कोई बात नहीं यहाँ पे आया गैप है तो आप जैसे ये ये मतलब बजाज फाइनेंस सर्विस जो बहुत ही अच्छी मतलब जाने माने कंपनी लेकिन कंपनी में कुछ भी डिफॉल्ट हो सकता है ये 2020 का फॉल है कोरोना वायरस का है तो यहाँ पे लोग पैनिक हो गए इट्स ओके यहाँ पे हम लोग फिर एंट्री करते हैं छः के ऊपर यहाँ देखिए छः से सोलह मतलब एक हज़ार पॉइंट का प्रॉफिट कम नहीं होता अगर आप अगर आप यहाँ थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी ले रहे हो तो इट्स ओके यहाँ पे फिर एंट्री बन गई हमारी पंद्रह और सोलह इस पर चल रहा है तो मैं आपको एक और बताता हूँ ये बजाज फाइनेंस भी ऐसा ही है ठीक है बजाज ये चीज़ बजाज फाइनेंस इसका देख लेते हैं क्योंकि जो बड़े शेयर होते हैं ना वो ज़्यादा मूव करते हैं यहाँ देखिए दो पे चलते हैं 2015 2015 तो यहाँ पे अरे यार ये तो पीछे मतलब जिसने रडार पे चढ़ाया होगा देखो 136 से लेके यहाँ पे हम आउट हुए हैं मतलब तकरीबन 900 मतलब 800 पॉइंट लेके हम आउट हुए ठीक है एक हज़ार पहुँच गए यहाँ पे हम फिर एंट्री करते हैं एक हज़ार के लेवल के ऊपर वीकली पे 700 पॉइंट मिले हैं सर यहाँ पे हम फिर एंट्री करते हैं सत्रह सौ से छब्बीस सौ एक हज़ार पॉइंट फिर ले लेते हैं सर यहाँ पे हम फिर एंट्री करते हैं यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे फिर एंट्री करते हैं यहाँ पे इस लेवल पे चालीस बार और इसी सेम इसी लेवल कोई मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट लॉक है नहीं और ओके यहाँ पर फिर एंट्री करते हैं सर हम दो में इकतीस सौ पे लेवल पर हम एग्जिट कहाँ करते हैं इकतीस सौ से सात हज़ार तकरीबन कितने चार हज़ार पॉइंट सर चार हज़ार सर चार हज़ार अगर अगर दस शेयर भी है तो चार हज़ार गुना दस कर लीजिए कितना होता है ठीक है यहाँ पे हमारी विन इंटरव्यू बन जाती है लेकिन ये आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही लंबा है बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप सिर्फ दो दो तीन तीन शेयर ले सकते हैं अगर इस लेवल पे आता है तो आप दो दो शेयर और ऐड कर दो अगर नीचे जाता है तो सिंपल आप क्या करो यहाँ पे एग्जिट कर दो और ये शेयर्स ढूंढने कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा साइड के बारे में सो so, ये मैंने थोड़ा मैंने बता दिया इससे भी अच्छी अच्छी मेरे पास स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडियाज़ हैं सो so, अगर आप अप्रिशिएट्स करते हैं तो मैं बनाऊंगा आपके लिए वीडियो इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो लोग पैसे लेके बेचते हैं कि हाँ यार ऐसा है वैसा है वैसा बट नहीं अगर आप आ, मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंट्राडे स्विंग फ्यूचर्स ऑप्शन सब कुछ बताऊँगा so thank you so much guys keep support thank you